はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかです。見てください、ここ。この海のそばで海鮮料理食べようと思います。 今回のモッパンは海鮮それでは早速食べていこうと思いますレッツゴー今うちらはタコが入ってるラーメンとプルソラグイっていう焼き貝1個頼んだのと海鮮チヂミを 2つ頼みました私が大好きなおかず、うん、そして今日はじゃーんさんですなんだっけすごいすごいすごいすごいおすごいすごいすごいすごいすごいなんだっけ 飲めないでしょう飲んだことないでしょうあれなんかこうしたけど <laughs> 上上の素地を悪いものだってだからえなんで悪いのやだ悪いの飲ませないで <laughs> ポンって捨てるのえだ大丈夫だよやってやだいやあれあるよいやこっちそっちにやって違う早く俺本当やるんだよ早くそうそう <laughs> なんかエロエロいねなんで あの湯川寄ったことあるコンディションにもよるからね、うん、でも50本半とか1本半乾杯あ、力も力もなかったでくよ。 おお ただきます初めて食べる本当、うん、日本人なのにどういうことちょっと大人の味 大人の味、うん、いや먹을줄알아진짜에메르ジョンも食べてみますね、うん、いただきますうんめっちゃ 음. 음. 음. 음. 또? 음, 너무 맛있어. 乾杯いしい 맛있겠다.何が一番美味しいかパフェ 아! 왜왜왜왜왜왜뭐하기뭐하기아왜음なんかよくあの、ジョンローとかでおじおじいさん <laughs> こういうの見たことあるんだけどせーの、バンバンうんあ、グラスでも、これ、よ 안 좋은 일 있어? <laughs> 비주얼을 쓰고 있네. 검업 채널와 이따이 안녕스루 채널을 가나 이윤잖아 か、うん、思ったより歯ごたえがいいうんちょびちょびうんうんちょびちょび歯が強い人が食べるのをおすすめします、はい、じゃないそうすたまに飲んでるじゃん、うん、一番飲みたい時はどこいつこういうスープある時辛いのある時とかあとこうちょっと消毒したい時とかどういうこと 何を所属するの <laughs> 韓国で好きな先は何日本で好きななんかそういうのあるあハイボールハイボール好きハイボールもでもやっぱ夏あの日本に住んでる時バイト、うん、結構外歩くのバイトだったのね、うん、どういうバイトなの <laughs> どういうバイトなの外歩く外回汗かいて、はい 仕事終わりに飲みたいなみたいなゆか最近ポコチャやってるじゃん、うん、みんなポコここで見てね <laughs> じゃあ飲みましょうかじゃあ <laughs> それでは一番すみちゃんが嫌い時がある なんてこういう時一番嫌いとかって見たことないとか寝てる時寝てる時な <laughs> お疲れ様です奥さん大変ですねいろいろが何言って何をはい 近くなありがとうねいつもじゃあじゃあじゃあまたまたまねお母さんのなんか見るだけでも幸せね見るだけでも幸せ <laughs> お前仲間たち18万のお宅たちらにみんな謝って早くお前全国に200万人いるよ全国にお宅ク 200, 200万人いるよつけたよおおラストはいはいはい 見るだけでもヒーリングでわあすごいああやばいんだけど何それそがまんまでいいちょっと気になってたの、これ、うん、これは結構セットで食べると美味しいなって思ったのと意外とめっちゃ食べちゃったのはこれヘムルパジャんねヘムルパジャんすごくおすすめです はいじゃあソージュ好きな人はこういうのは絶対食べてほしいし、なんといってもあのもうビューがやばいのよだからこのビューの隣で食べれるんだったら何でも美味しいと思う、はい、久しぶりに外で、こうやって開放的な感じで食べれたからすごい良かったかな、ごちそうさまでした